नमस्कार माझे नाव संजिनी संदीप पवळे आहे मी श्री शिवाजीराव दत्तात्रय आढळराव पाटील विद्यालय नांदेवाडी या शाळेत शिकते माझ्या प्रोजेक्टचे नाव आहे अंध लोकांसाठी उपयुक्त काठी प्रथमतः या काठीमध्ये मी I R sensor on off switch battery दोन बझर्स व मोशन सेन्सरचा उपयोग केला आहे जेव्हा पण आपण या काठीवर दिलेले ऑन ऑफ स्विच चालू करतो तेव्हा ही काठी या प्रकारे बीप देते आयर सेन्सरचा उपयोग आपण कोणतीही एका जाग्यावर असलेली गोष्ट पुढे आल्यावरती करू शकतो या प्रकारे जेव्हा कोणती गोष्ट या प आयर सेन्सरपासून दूर जात नाही तोवर हे बीप देत राहते आणि अंध लोक अपघातांपासून वाचू शकतात व बा खांब लाईटीचे खांब दगडी झाडे यांपासून धडकण्यापासून वाचू शकतात मोशन सेन्सर पुढे कोणतीही हलणारी गोष्ट आल्यावरती बीप देते या काठीमध्ये मी दोन सेन्सरचा उपयोग केला आहे ज्याने की ही काठी अंध लोकांसाठी एक उपयुक्त व महत्त्वाचे साधन बनते या काठीसाठी मी एकूण दोनशे पन्नास ते तीनशे रुपयांचा खर्च केला आहे धन्यवाद